on. Kaixo egun on. Elkarrezketa aurrekontuen inguruko negoziazioaren inguruan hitz egiteko planteatu genuen, eh. baina zizen emaitzak etorrez ezkigu gainera, eta orain gaur publiko egingo den hautezkunde programa, alderdi sozial ez darena, mhm. orain e, eh, izketan ari ginaren inguruan, plurinazioaren erreferentzia, estatu federalaren erreferentzia desagertu egiten da. Beno, sorpresarik ez ez, gai, gai enetan, e, eh, badakigu nola alderdi sozialistaren prinsipioak hautezkundez hautezkunde aldatu egiten diren, edo nola ebraien eh, intenzio politikoak e, bueno, aldatu egiten diren, segun ze publikora zuzendu nahi diren hautezkundeetan. Baina gaineran ere keska, keska handia sortzen dit, bueno, ba, e, estatuaren e, kudeaketaren inguruan, ez, azkenean, berriro bultatu egiten gara atzera mm, pues, nirezat posinik beti hartuko dut positibozat positibotzat nazionistasunaren inguruan hitz egitea edo bueno, naiz eta ni federala baino konfederalagoa izan, bueno, ba, federaltasunari buruz hitz egitea eta e, berriro ere aurkitzea nola, bueno, ba, e, pausu hori eman zuen alderdi batek, bueno, batzera ba, pausu hau ematen du, demostratu egiten du oraindik e, estatuaren inguruan dagoen ulermen e, bueno, ba, zentralista hori ez e, ez ulertzea e, ba, nazioan asko hurbiltzen dela Espainiako errealitatera eta e, bai Espainia gobernatzeko baina baita ere Katalunian edo Euskadin edo edo zinlekutan e, desentralizazio hori nazionalistasun hori ulertu egin behar dela eta e, hori ulertu gabe e, oso gutxi jungo era hmm. Ala ere, e, Esan behar da, zu orain egiten ari zaren diskursoarekin kontra esanean datorrela Podemosek alderri sozialistarekin egindako negoziazioetan izan dako jarrera ze. Momentu batean, Podemosek esan zion alderri sozialistari guk leial jokatuko dugu zuek Kataluniako hauzian erabakitzen duzuenarekin, beraz oso bigarren mailakotzat jo zuen Podemosek berak estatu eretua negoziazio horretan. Bueno, nik ez nuke horrela ikusiko, lehenik eta behin hitz egiten ari bara negoziazu batzu den inguruan eta ez, ez, e, bueno, gainera horrela ez ziren atera. <laughs> que, azkenian... Ez zan atera, e, baina eh, zuek esan zen nioten Kataluniarekin lehial jokatuko dugu. Zuek bai, bai, bai duzuen bai, arrekin. argi dago, eta ez da bai da hori, eh, gobernuaren barruan eh, eman gozan, eta gobernuaren barruan, eh, bueno, ba, alde sozialistaren pisoak garrantzia bat baina eh, politika askoz eh, komplikatuagoa da, eta politika askoz espazio zabalagoak ematen ditu e, Katalunian e, adibidez Kataluniaren inguruko erabakiak hartzeko eta baita ere Katalunian aktoreak gaude eta guk gainera beti e, e, e, egin dugu gehien bate elkarrizketa eta ez da nazkatzen behar dela katalan gizartearen e, barnean e, eta gero katalan gizarteak edo, edo katalan gobernuak espainiako gobernarekin hor or, prozesu luzeago batzuen inguruan egiten ditugu guk apostuak eta ez bakarrik <clears throat> neurri kortoplazisten inguruan eta nik uste dut horrelako ez tabaidak izaten ditugunan ulertzen dela ba, e, bueno, ba, hori, ez, neurri kortoplazistak betzala gobernu batek hartu ditzaken e, erabakiak. Hmm. Sufritzen ari naiz, zure sufrimentua entzun da, eh? Horra arnaz hartzeko daukazun bai, zaitasuna. Bai, bai, bai, Utziko bai. dizugu iragarkin zatarte bat eman da, e, urpiskat edo hartzeko aukera eta bere alabueltatuko gara. Ba, eskerrik asko. Milioiduna aitaren batean. Milioiduna txistua baino harinago. Zabal arte batean. Milioiduna ziztu bizian. Milioiduna arnaza batean. Unetxo batean. Milioiduna abiada da batean milioiduna aida batean. Onzeren raska mega milioiduna. Instantean, milioi bat euro ere irabasteko aukera ematen dizun lehenengo raska. Larogeita sortzi milioi euro baino gehiago daude saritan. Onzeren raska mega milioiduna. Egin zaitez milioidun, megaskar. Megaskar. Labetik atera berri den ogiaren usaina. Maite mintzen zaituen erakuz lehio bat. Lokal berri baten inaugurazioa. Ongi egiten izun hiri bat. Kalzorian. Salbaditzagun ditzagun sentsazioak, ilusioa, kaleskali ibiltzeko gogoa eta ohitura honak. Egin erosketak tokiko saltokitan. Eusko jaurlaritzako turismo merkataritza eta kontsumo zaila. Santo guztien egunerako lorerik berezienak endanea gardenen. Zatoz eta aukeratu zure loreak gure aukera zabalaren artean. Bixita gaitazu gure ordutegi zabalean edo egin zure eskaera bederatzi lau iru, sei lau, bat zazpi, bat zero telefonoan. Endanea garden, ondarribia, endanea.com. Euskadi Irratia. Lander Martínez elgarraken Podemoseko idazkari nagusiarekin ari ginen izketan etzara bakarra, eh? Mikel Irizar ere solaskide horrela etorri da. Bai, <laughs> bueno, dute mundu erdia dagoela bai, bai bueno, hartu beharko dituzu egin darrak, zeuteskunde kampaina gainean dator. Bai. E, eh, ala ere, e, pixka bat mm, zizen inkestatik abiatuta, uh mhm. -huh. ez dakit zebe ematen diozun bide batez? Bueno, inkestak beti kontuarekin hartu, kontuekin hartu bai, baina, bai, ba, baina hori jakinda. da. <clears throat> Na, nik ezin dizaket itzegin sinez garritasunaren inguruan, baizik eta kontuaren inguruan, nuk hartu hartzen dugun kontuaren inguruan. Argi dago, bi elementu argi dela, ez eh, izau aztertzeko. Bata da, e, sententziaren, e, bueno, zute, esan duzute, sola zean duela, pues, minutu, sententzen aurretik egin da, frankoren esumazioen aurretik egin da, orduan, e, bueno, elementu horiek argi dago ba, mapa politikoa pixkat aldatu egingo dutela mm. edo gutxienez kanpainaren tonua aldatu egingo dutela eta e, inkesta bueno, importanteak edo baliego doko dute inkesta korain datu zenak izango bai, direla. Baina zirzek ematen duen arkuaren alde handien hartzen badugu, eh? Alderri sozialistaren mesederako mhm. ematen dio aukera gobernu asatzeko bai zidodanosekin, bai bide batez asko jeizten dena, eta baita zuekin ere mantendu egiten zaretenak Bai. Eta orain hauteskunde programa ikusita zer iruditzen zaizu eskuinera gorako Bueno, aukera egingo duela alderdi sozialistak? Beti esan dugu eta gainera oso argi alderdi sozialistak e, aukera hori bere buruan izan duela eh, baina ez orain baizik eta apriaren hogeita sortziaren e, eh, hautezkundean gertatu ziren baita ere baina noski, bueno, hor presio argi bat egon zen eskerrara begiratzeko. Nik uste e, <clears throat> kontrapeso handi bat behar duela alderdi sozialista kongresuan, e, eta horregatik hitz dut baita bueno, balkarrekin Podemosek, edo Unidas Podemosek, izan berden pisoaren inguruan, ba, e, hau ez gertatzeko. E, nik ez dut uste, Ciudadanosek egiten ari duen bidearekin, eta Ciudadanosen e, ziadanoseri ematen, inkestek ematen dioten zenbaki e, guztiekin e, kapazitaterik egongo denik edo zenbakirik egongo denik alderdi sozialistak eta ziadanose mm. gobernu bat sortzeko. Egi kostatuko dake hori sinistea. Badago beste aukera bat, PSOE, PP. Eta oso arizkutsua eta oso urbila gainera. Zergatik oso e, urbila? bueno, e, ez da lehenengo aldiz eh, hau gertatuko zena, ez? Azkenean e, eh, aldrebez gertatu zen, baina E, eh, 2000 amaseian, izan zen alderdi sozialista alderdi popularari gobernua eman zion abstentzio batekin zergatik ez, ez gertatuko hau orain azkenian hori e, bipartidismoaren restaurazioaren hasiera bat izango zen eta nik uste dut e, ba inkesten tendentzia baita baina baita ere alderdi sozialista eta alderdi popularraren tendentzia da bipartidismo hori indartzera E, urrengo urteetarako galdu duten lekua berreskuratzeko berreskuratzera urrengo urteetarako eta bipartidismo e, hori geratu argi geratu zen ez zuela errepresentatzen gehiengoaren borondatea, e, bueno, murrizketak aplikatu hmm. zituela e, boteran egon zenean, eta zindaitekena daitekena izan da berriro e, botere osoa berdinen eskuetan egotea edo beti gobernatu duten bi alderdien eskuetan egotea. Eta nik uste dut hori dire hori dela e, hauteskunde hauen arriskurik e, garrantzitsuenetako bat. Hmm? Eta hortaz, arrisku hori hain urbileko balima da, PSOE, PPren arteko gobernu bat, gobernu haundi bat, esan nahi du Podemosen posizioa negoziatzeko garaian askoz ere agulagoa dela. Eta lehen eskatzen bazen duten gobernu batean, koalizioan parte hartzea, orain askoz ere errezagoa daukala, beste beste sozio posible batzuk izan da alderri sozialistak zuei baldintza guak jartzeko. <clears throat> Beno, hori negoziazioan eh, jokoa da eta eta nik eh, utziko dut baitaren negoziatu behar dutenen eh, eskuetan oraindik eh, aste bete eta piku geratzen delako hauteskundetarako eta asko geratu gertatu daitezkelako hamar egunetan. Ez bakarrik e, hauteskundeen emaitzak baizik eta politikoki edo alderdien barnean, bueno, bate gauza baina gila da, gobernua sortzeko negoziazioa gogorra izango dela, baina ez bakarrik e, bueno, ba, alderdi sozialistaren eskuinerako bidea e, asko sakontzen ari delako egun hauetan, baizik eta bueno, ba, ba, egon delako <laughs> beste negoziazio prozesu bat, e, bueno, basauri batzuk ireki dituenak e, alderdi sozialista eta Unidas Podemosen artean. Ala ere, hmm. guk argi daukagu e, zelekutan egon nahi dugun, eta argi daukagu Norekin nagoizatu nahiko genukeen eh, gobernu bat. Eta argi daukazue ja gobernu koalizioarenak ezin duela izan ezinbesteko baldintza edo oraindik hori marra gorria izaten jarraitzen dugu horrek? Bueno, ez tabai da hori izan, ba, izan barko dugu emaitzak ikusi, ikusi eta gero, baina momentu gure pozizioa koalizio gobernu bat dena da, baina hori eh, azkenean eh, oraindik hautezkundak eh, hmm. behar iran ikuste dut, egarrantzitsua dela, e, alderdi sozialistak publiko kiesatea gaur egun eta kanpaina hasi baino lehen edo kanpaina bertan alderdi popularrarekin ez duela itunguko be bere goberna Hmm. Mas paisek zizen arabera ez luketerako Euskal Autonomia Arkidegoan, baina kalte egin diezaioke Unidas podemos bai. ez? Bueno, e... Eh, zizen arabera izatez egin diezaioke argi. Izan daiteke, argi dago, e, justizaren arabera eta beste inkesta batzuen arabera diputatu bat galdu egiten dugula Bizkaia. Eh, e, Bizkaian e, Bigarrena, e, egia da bazegoela, bueno, ez kolokan, baina E, pera bat izango zen, ze puntu baten galera erekin galduko zen diputatu hau, eta puntu bat oso oso gutxi da, bostetan, eta argi dago, ba, indar berri baten eh, sarrerak hori beltintzatu egiten duela, baina nik uste dut beste perspektibatik e, baita ere hartu behar dugula, ez? Eh, elkarrekin podemos entzat, komplikazio bat da, bueno, ba, bere zizio bat, e, kompetentzia, hautezkunde kompetentzian sartzea, e, bueno, ba, hmm. botoak entzen dizkizulako, eta argi dago, eta argi geratu, geratzen ari da, inkesta guztietan elkarrekin Podemosen lekua Euskadin eta Bizkaian oso solidoa dela, eta galera txikia, e, bo, bozetan e, ikusten badugu, galera oso txikia e, jasaten dugula. Jaurlaritzak eh, hauteskundak pasa arte atzeratu du aurrekontuen inguruan oposizioko taldekin egin beharreko negoziazioa, e, behin aurrekontuen testua ezagututa, mm, zuen eskakizunekin noraino dator bat azpiazuk mai gainan jarri duena? Beno, eh, aurrekontuen testua aztertzea denbora asko darama eta horretan ari gara iaia osoa aztertu dugulako eta argi dago atxekin ez ditugun gauzak ikusi ditugula baita ere batzuk ja esan ditu eta tiro armatzeko errentaren igoera txikia dela uste dugu gainera e, publikorako e, kompromiso handiagoak handiagoak egon behar direla edo baita ere aldaketa klimatikoaren inguruan industriari buruz eta industriaren transizio ekologikoari buruz e, badaudela karentzia batzuk. Mm -hmm. eraztertu behar ditugu oso sakonki eta horrek denbora asko ekartzen ari dugu, bueno, ba, eh, bai berdintasunaren inguruan eta baita ere aldaketa, klimatikoaren inguruan aurkezten diren e, milioiak eta baita ere ze aukera politikoak dauden horren inguruan. Baina, egia da, agertzen badirela hainbat elementu e, baliogarriak izan daitezkela negoziazio baterako. Hmm. Ezate baterako? Bueno, ez baterako gutxienez padagoela borondate bat hainbat gaien inguruan hitz egiteko eta presentzia bat gaien eh, inguruan e, argi dago bueno, ba, berdintasunaren inguruko hainbat iniziatiba sartu egin direla programa batzuetan eta hmm baita ere hor e, egia da ba, dirua falta dela dirua falta dela eta partida asko goberko ditugula baina bueno gutxi ez badago existitzen dira programa hauek margina dago lantzeko e, guk planteatu dutako hainbat gauza azken legealdi intzaldian hor badaude eta transizio ekologikorako ba, baita ere ikusten ditugulako lekuak baina sakon e, sakondu barko dugu ze politika egiten dugun krisi eta torren krisiaren inguruan eta torren krisiaren eh, inguruan bueno, fa, familiak babesteko gazteria babesteko eta eh, eta enpresak babesteko eta horrek ez du ekartzen bakarrik e, bueno, ba, hainbat partida gora eta bera mugitzea, nun, bueno, egia da, badaudela programa batzuk, igo daitezkenak, beste batzuk aldatu daitezkenak, beste batzuk hobetu daitezkenak, edo beste gauza batzuk falta irenak baizik eta ze orientazio politiko ere emango diogun hmm. hainbat programei. ordu nor, egia da, lan sakona badagoela, E, Baina zuk aukera ikusten duzu. Ikusten duzu, adostasun batera iristeko aukera. Beno, beste urteetan, eh, baino eh, aukera gehiago, bai, hmm. e, eh, azkenean, e, esan duan bezala, guk ezin duguna da, ez da bai daukatu guk hainbat urteetan e, ez da bai da sortu nahi izan ditugun gaiei buruz. Hmm. Eta gaur egun gaioiek, ba, egia da, horrekontuetan badutela presentzia, eta gobernuak, bueno, ba, borondatea erakutsi duela gaioiei buruz hitz egiteko. Hortik aurrera ikusi barko. Ze musika diferentea, aldugu eta ezkerran hitzarena, ez? ze kaldera egiten dizut, eh, mm-hmm. Isabel, bai, bai. E, salut entzun da, berak esan du ez aukera ondirik ikusten, ikusten duela aurrekontu proiektu honetan jaularitzaren privatizazio gozea, eta mm-hmm. aldiz zuri asko zezugurra guantzuten dizugu, ez? Bueno, e... Eh, Ez duzu talde barruan, aldugu eta ezkerran itzak eh, negoziaziorako jarrera, aurre konten inguruan? Bai, bai, bai, bai. eta, eta gainera e, negoziazio bileretara e, adostutako bat dira mango dugu. Hori beti, beti, eza, e, hori beti horrela egiten dugu. Baina egia da, e, aziera batean, alderdi bakoitzak, e, baduela askatasuna, bere evaluazio propioa egiteko hmm. aurrekontu inguruan eta bereien evaluazia hori, hori da eta respetu osoz e, bueno, ba, e, koalizaren barnean guk adostu egiten dugu horrelako komunikatuak ataratzea bakoitzak berena alderdi mailan eta gero talde mailan adostu egiten dugu bere postura Lander Martinez eskerrik asko